Good morning. Sì, qui sono diciamo le 10 e come dico in questi casi, certo non una mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro, oh, semplicemente, oh, semplicemente, David, Lynch. It's May 18, 2022, and it's a Wednesday. It's a Wednesday once again. It enables a clear, clear morning in this moment, very still right now. Uh, 84 in 2 Fahrenheit, around 29 Celsius. And this means that it's that day really rilli, rilli, rilli, rilli, rilli, rilli, rille, soft, talacchini, sedesi, nel periodo, come vedete ho raddoppiato i rilli perché invece di 4, 8 volte, perché it seems oggi veramente mora, mora, a summer climate e spring climate, fa veramente molto caldo, resto andiamo verso giugno, insomma sì, eh. Ha ah, se regalato il video tu, sa non il falduit, ma ancora quello di, cioè, ah, di due giorni fa arretrato da caricare, per cui non credo lo farò, ma nel caso comunque, comunque occhio, eyes open if you're interested. Anyway, as see and you all just see from the window, I think that this afternoon temperature potrebbe ancora salire, grow up di sicuro sullo stesso livello, ma per me anche salire, ovviamente non siamo dei maghi su questo, ma credo di sì, la tendenza è quella. But the really important thing with this atmosphere is that today we have, today we have those beautiful, those beautiful Those beautiful, those beautiful, those beautiful blue skies <laughs> and golden sunshine and I think all along the way ovviamente all along the way qui come sapete minore rispetto a voi e alle vostre parti essendo parlo soprattutto agli amici americani essendo soprattutto essendo un orario diverso questo trend credo sia uno dei più lunghi in assoluto di tutta la mia storia delle porte, questo trend di sole va avanti, da, va avanti da, sei giorni se non erro, per cui bene così, speriamo di continuare domani anche così per raggiungere anche un record, una settimana, io non credo ci sia mai stata totale di sole così, bene, per cui say this, so from the mythical window with the orange, red, blue, water curtain and it's... Uh, Green roller shooter behind me on the top not visible and in fact in the shot and finally from my mythical keyboard Yamaha GX 640 IPG IPG 625 E eh, vabbè, great day, molto people, follow the channel, riporsi un saluto davvero a tutti and also I hope you all have a great breakfast io la farò tra poco, il mio stomaco brontolo come sempre, non so se lo sentite e soprattutto spero che possiate consolarvi con essa qualora il tempo dovesse essere brutto alle vostre parti rispetto a qui I'll see you in the video thoughts uh, about today, but don't think of uh, the video thoughts of uh, some days ago or tomorrow